અમરીશ ડેરનું અત્યાર સુધીનું તાકાતવાળું ભાષણ સાંભળો આપણે આ ચેનલ ઉપર અને તમને જાહેરાત સૂજે છે અરે ધૂળ પડી ધૂળ કામ કરો એનો વાંધો નથી નેક ટુ નેક લડો એના માટે વાંધો નથી પણ મરણ પથારીએ જે માણા બેઠો છે એને તમારું મોઢું બતાડીને ક્યાં મત લેવા તમારે જવા છે આ કુદરત માફ નહીં કર્યા ભૂલી નહીં જતા અને એને કેજો કે આ વ્યાજબી નથી